Wie oft kann ich ein Kondom verwenden? man kann es so oft verwenden, bis es reißt. Und dann hat man es schon zu lange verwendet. Das ist ja hübsch gesagt. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Mhm. <laughs>